Yoi guys, tetap di channel gue Kristu kita channel GSL guys Kita akan beriak lagi ke, balik lagi ke member-member EXO guys Ini salah satu Suho ngepenyanyiin lagu Call Me A Freak uh, Original soundtrack dari film Bad Prose Pro Prosecutor Yang dimainin di peringkat Medio guys ya one And one and only guys ya Jadi kita langsung beriak nih versi Suho ngisi original soundtracknya dari film temannya sendiri guys ya masing-masing dari membernya EXO guys let's go guys call me freak suho pakai pakai plak plak plak plak kita mulai dulu basicnya udah lembut guys wah akhirnya gue ngeliat EXO tuh lagi kayak begini tuh jarang banget momen kayak gini terus oke tapi bener sih guys gak nggak tahu deh makanya gue XOL karena gue <laughs> gue suka selera musik mereka gue suka cara mereka menyanyikannya guys swag mereka dapet tuh EXO yang tetap terbaik sih guys nih guys let's go. guys 시작과 동시에 재빠르게 달려가 물불안 가리고 ini by the way gue direkomendasi sama EXO untuk nonton film ini ini film tentang apa sih guys gue penasaran maksudnya ini kayaknya filmnya bagus dan dia memainkannya juga actingnya bagus guys guys secara dia udah aktor dulu main lama guys ya di film-film peran Enggak Suho tuh otaknya juga maksud gue ngeri guys. Maksudnya dia produce yang uh, Suho yang album yang latest guys Gue gak tau ini termasuk uh, album baru dia apa enggak, tapi yang album yang latest dia itu dia pemilihan bandnya, membernya, cara pengisian soundnya. Uh, eh, masalah instrumen, gue rasa dia emang juga sebagai MD-nya salah satu orang peran penting yang memutuskan soundnya akan seperti ini terakhir ya guys. Dan ini terjadi lagi di sini guys. Gue gak tahu. Ini kan 같은 건 break it yeah wow 모두가 놀라겠지 깨부실 거야 take it away 거침이 없지 난 yeah please call me love lah tuh gue ngeliat juga Dio tuh emang actingnya gue gila 거침이 없지 난 yeah please call u me l o v s 반드시 h gila gitar tuh gue denger kayak backing vokal guys maksudnya gila keren sih guys produser ya, guys lihat gitarnya guys lainnya guys ini juga udah beliin mid frekuensi suhu itu terbaik guys maksudnya kalian denger gak sih guys ada ada stacking vokal low dia ngambil yang rendahnya guys untuk di sini tapi kayak nyata nggak nyata gitu guys tapi ngebelin mid lownya sedap sih oh, sedap gitu, Ini kayaknya dia lagi memerankan uh, orang yang rada rese guys ya. Jadi dapat banget nih Call Me a Freak guys ya. Kayaknya deh, gue gak tau. Ah tuh dia. Klep juga lebar, nice spoiler bagus banget. Ah ini ini ini udah aransemen MJ guys. Dia pakai cek cek cek cek Itu sering banget dia beatbox di situ guys ya. Ini kalau mau apa gimana gue juga gak tau guys. Di filter ya ini manis basically ini mengelarangnya orangnya rada anak band guys ya maksudnya gue ngeliat aransemen tuh dia nonjol banget uh, karakter musiknya Suho yang uh, apa namanya yang solo guys ya sebenarnya rada nggak nggak nyambung ke EXO guys dia lebih kayak ngeband 5 mega g u s eh lebih ngeband guys sekarang harmonis banget kalian juga pasti punya kuping juga pasti bakal bicara kalau ini musiknya vibe-nya tuh nempel banget sama Suho guys nih gue kebanyakan ngemeng tapi emang ini harus gue omongin guys maksudnya benar-benar Suho bisa nempelin ke lagunya guys kalian akan berasa kalau eh, lagu tuh gak nyambung dengan vokalnya guys walaupun kita bicara vokalnya bagus guys ya. tapi tetap ini Suho pinter masukin lagu lagi itu guys Oh, Suho sekali sini terkumpul dengan suara-suara nice Ini juga aransemen uh, ke American modern juga guys ya maksudnya banyak-banyak layer-layer uh, chop di situ vokal yang sedikit di high cut, uh, low cut ya kayak band pass gitu guys ya jadi low sama high end cut cuman dikasih distort itu suka banget gue guys jadi nambah penuh aja sisi-sisi aransemen yang kosong gitu guys lagi tetap komentar ke fisik guys tapi gila sih guys oke okay, guys sekian dulu guys suhu emang terbaik guys EXO tuh gak pernah mengecewakan untuk semuanya guys oke okay, sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa untuk subscribe klik channel guys pakai-pakai